여신구 여신구 여신구 여신구

Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua,

耶西叔，耶西叔，耶西叔，耶西叔，耶西叔，耶西叔。 여술구 여술구 여술구 여술구 여술구 여술구 여술구 سرفو يا سرفو سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود سلكوا يا سلكوا يا سلكوا يا سلكوا يا سلكوا يا سلكوا يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو يا سلفو 也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输。 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 며칠 후 يسرفوا يسرفوا يسرفوا يسرفوا يسرفوا يسرفوا 여신구 여신구 여신구 يسلكوا يسلكوا يسلكوا يسجدوا يسجدوا يسجدوا يسجدوا 耶西鲁，耶西鲁，耶西鲁，耶西鲁，耶西鲁，耶西鲁，耶西鲁。 Guru Yes, you, yes, you, yes, you, aleluia.

也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输，也许输。

후 여실 후 여실 후 여실 후 여실 후 여실 후 여실 후 여실 후 也许输，也许输，也许输，也许。 سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا يسركوا يا يسركوا يسركوا يسركوا يسركوا يسركوا Guru يسركوا يسركوا يسركوا يسركوا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود يا سجود Yes,

يا سجود يا سجود يسرفو يسرفو يسرفو يسرفو يسرفو يسرفو يسرفو y e suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis jour, je suis Ooh, yes, you, ooh, yes, you, ooh. Yeshua. yes yes who 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후 여주후

苦也辛苦也辛苦 예수로 예수로 예수로 예수로 예수로 Ooh.